أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kalauwan kitab urinntegesukuraran fos Hai kamu merinci sunnagunging kita pay tegesgung kita Bil khbari kalauwannyaritakanwallanjang jiwal wa dilanancabil akbari kalan pirang-pirang jaritawalwa diwalwaid lin te dilimi Nabi mafusilafiukabekalawan barangkang dan perinci yang mapping dalam kitab udah hal kang nudukan halun Minal hak udah dihaza waroh matalahanwalaasi minu kaum kang iman ke kaum keB kalauwan kita Hai halilla tahuilla yaay ti lu yakur قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون alam bimoro di hal yang turuna orang nana ngenteni aya mayan taziruna tegese orang nana Mekkah illawila wangi tahu kita akibat mafi tee akibatnya barangkan tetapi dalam kitab yoma yaing dalam Dinategatawitawilan kita wa kiamat Om kia ya kulahsu ucap sepowong akeikan pada lali atau meninggalkan ya lazina kebe uh gobluing saddure Tarokumingkom lu saking saddurunge ya tidakutaroku teges meninggal ya Allahzinamanbi Iman kendidi kalawan kita be <clears throat> kerja terusululbina mucap-mucap terusen-men kau pirang-pirang utusan Pangeran Insun seday Bilkti kalauwan apa kalau benar maka ikut tetap ka apa pirang-pirarangangkannyafatan makan tanya patannya Sufa kadosun Quan maka dan ucaakan laumdina go taala na Allah taala kodoru teman-men tuna ya lazina anpusumi wakaad i ilaq te dadiadzina maring iku mar rusak wa ilang telang sak lazina Maan يftarunaangkam ana ya lazinakab. ku gawei-gawaya la kabel mindawah Syrik sakingaku in sahabatdah Allah ngajelaskan tentang ashabbuljennah ashabbun now nomorkati lu aushabbul aoh menjelemahamana Allah lobaanngka bagus boro lobak sanajan Segedesir asbul namun menjelemah-amala begitu diproses ditimbang ternyata lobaan karena goreng sanajan lobak na terlalu loba sagede sim atau doang tetap narakan namun ditimbanglahratanya terberarat ka bagusberat ka goreng ditenin helaku Allah diamankan dia nu bisa nelekah sorga bisa nelekan neraka men soganya naket tetap ketapan hero yang gerak nga gajong nga gajong merekaga soga neraka mengkerut Hai bangun ijib luar biasa bahkan diroba Allah banget nage sorga bangetna caang herak Hai menkan neraka bangetmutna hidung luar biasa mentakget di hidungan dilaku Allah lu hidung banget na sing haddek buat orang negro hari deng kabe oke mah di akhirat sabada Allah ngajelaskan seperti eta Allah teh berharap supaya makhluk-makhluk manusia-manusia hati iya, hatena bisa berubah barang ada ngadengkeun penjelasan tentang tadi nyokot duit Bangta tadiukan kayaking ditimbang itu gak beneranku kreditan baikmarin kasalahangulimpa jadi asa benar cobanyana nambahan kretan begitu jero Aduh utama itu Hai do nukemari ngambahir urusan na segala bajidor gespugu memabo nuzina luki ituken ya bangsa judi eh tahun baru si Mbakwahing dibabawa Hai datang ke akuaria lu disumputkan ke bacan dibikendekain do baku cocodot naon hartdunya yang berubahilah tobat kagusi Allah Allah nyarita Kendina Alquranul Karim carritaan tentang ashabul Jannah ashaunar ashabul Al setelah orang nga denge lain sekadar didege doa tapi diharapkan perubahan dimaksud mata dongeng-dogeng gitu tengogu uh, jahenya uh, uh, yang awak sorangan baik aduh di airat bakal kurangnya bo perhitungan sorangan yang alamun baik diimah salat rapican ko karenaku sorangan anu kuing di paling di akhirat bakal Nu pernah kuing ditampiling di akhiratnya ni kaai anu pernah kuing diaaniaya sabara u menunttut di akhirat keraasa gosoangan gitu aduh nya apa nyandung lewe ka go dipikiria lainlagaanngng gong gongng Alqurannya jelas gendduk kunaoning urusan bay jadi urusan jadi hebat-hebatgue pemajikan oatan hebat-hebat hmm, di Jawara-jawara kayak dia akhirat bakalku tuh saya maka karakter gitu gakp nyandung nyandung baik suka ju karakter gitu baik Atuh ulah pentingmu dirubah lain ulah nyandung nah adilnya saya bu di kita itu harang danlaki sah anu ngurusannya dindung deuh nusa bener nama ka wanita kurguruuna wanitaahan ngaragap dadak jadi rangnya ngojuing anu ing baik karunya diri aingmuning anak aya 5 aya genep kemudian eh, aya nyandung kaing Be, nasib kos gitu di aing ini sebenarnya tuh kuari masalah kita tahan kak gitu jakula ngaragap dada iya munkura jadi rangda kumaha geus satu kawin bae si anu karunya tuh aya yatim mm -hmm. <laughs> asana hujan teu naon teu geledeg sing jeleger lamun awewe anu ngarti seperti eta ngarti ke Al-Qur'anul Karim insyaallah diharapkan perubahan kurang maksiat mana nu kurangng gua disetop lalaan lelaunan dagang nutupati bagus Iinentukkene pergaulan pergaulan Iih umur tenya hoba isuk ba getok mangkaning mangkaning maut nga si anu maut si anu maut nga dadak si anu maut nga ada terjadi kaing paari atautawa asaringmamun tobat mulaiari dilepengken de Allah ah keri pikiran naing TAing ruhing de Allah ditobatan Nu dimaksud ya perubahan lain sak kadardar didgeken tapi berubahan ayaang udang belanan ulawwak ibadah-udang ngarokohSD perubahan-perubahan Mumaca sholawat kurang diberreku guru teh mantas salat 11lah dek ditambaanku kurangja waktu ayah orang nasengang kemudian at sehat ah dek dimenangkan B 100 nah uh tapi pikiran tadi malah guru loba Ahmad mereka 11 diri guru kamuu jadi nyare kanan guru kira-kira <laughs> orang perubahan tanya diri orang Hai sedangkan paynya berubah berubah pikiran perubahan be tanruh dimaksud diceritakan tentang ashabul Jannah Absabun ashabul Ari introspeksi diri Aisyah awat bakal askamana asanamun baik asana mungkin mantap Gusti Allah nga jelaskan tentang sasakala nabalah hai ketika Kajeng nabi diangkat jadi Rasul kemudian Kanjeng Nabi teh diberre mukjizat bentuk na Alquranul Karimku dibeken kugang nabi ke ahliahli Mekkah nah il khususnya jangan ahli Mekkah umumna Hai jadi berarti khusus Dina nuzulna aya ahli Mekkah umum kurangrang ju panjangjang masak terusnya deh Wah ce Allah wa kita ya jelas demi gaulan Agung ada taangkan ke ahli-ahli Mekkah ke kupar-kupar Mekahbi kita binkalawan kita bi Alquran Oh ya Quran Muhammad bejaken ke ahli Mekkah sebagai tanda karusulan anjt mukjizat Alquran di Alquran kaugungnya jelaskan isi kandungan Alquran teh dengan carritaan-caritaan caritaan meme anjing yakni Kanjeng Nabi bisa caritaan memejeng nabi bisa kangjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Arun Kanjng Nabi Suleman Kanjeng Nabi Daud Kanjebi terus sampai Kanjeng Nabi Adam Carritaan tentang tentang anurohir ceritan tentang nu gaiib sabah dana urang laut bakal ayah kubur nger alam barzah sab alam barzan ke bakal ayat talamhar bahas sabdah bahas tangke bakal digiring mas bakal sayazan timbangan diriinya dirinya bakal ditimbang amal-amal kurang nuari kurang ditanam waktu di alam dunia kurang sekali umtero kurang jadinya sang ditimbang kurang tuh jembatanrotal mustakimtengah jemba di jembatan sorotal mustakim kau lagi sudah jelaskan di jero Alquranul Karimte dengan carritaan-caritaan semacamnya di dia ceritaan termasuk hukum-hukum di mimti hukum wajib datangkah hukum Muharram hukum sunnah hukummakkhluk hukum memubah hukum anu batal hukum Nusa dan lain sebagainya Alquran jelaskan Haldah jadiannyahu Ka rincian rincian Alquran nuku Kaula ditibakan dimikan keajaan Muhammad sampaikan ke ahlim Mekkah anu jelos si kandungan Alquran kecaritaan-caritaan hukum kisah-kisah tentang nabi-nabi nubara kalau engkau menurutt ke Allahurut ke Allah berisiksaku Allah lalu kangin siksa kukus Allah melalui pembalikan bumi be sikssaku Allah melalui tsunami mengam siksa kukusya Allah berbagai-bagaku hewan kodok dan lain sebagainya takdir Alquran sayaitakan kali maka diceritakan di jewa Alqu tentang wa janji-janji Allah anu anaikata manusia mendapati janji Allah surga dan lah neangan aturan-aturan nosjin supaya kaulah menurunkan anjing Muhammad diberre kitab sebagai mukjizat Alquran ngaana Nudi tafsil di Jeronah berbagai-baga sebagai hudantud de jadi pamarintah neangan patoh Alquran orang dek dagang sebagai ekonomi berekonomi mulai SSSN petunjuk Quran jadi petunjuk untuk berekonomi berbudaya hirup di mana si sesuaije budaya budaya Islam budaya Alquran baca Alquran bejakan budaya-budaya Islami kita Yo saya tidak Alquran ulang neangan SSS petunjuklah hudang Alquran sebagai petunjukon dari teknologi si yang yin kapal ba buka Alquranulqarib ayaah di jero Alquran sebab Quran hudang angan ku man ayat-ayat anuuduhkan karena teknik-teknik di Alquranulkarib sebab Alquran gajamin sebagai hudang itu denganmuwewek kurang ditanyajunya nanyi siap Alquran teh hudang sebagai petunjuk ya Allah ya Rob ulama Alquranul Karimis jelas makatuduh Alquranulim sedangkan namun dibaca ayatnyaqa Yusuf be ini itu adabar dibaca 75 kali ang naon coba Masya Allah dikira cukup Yehudan sebagai pituduh enteangan pituduh ulah kitab-kitab Na ayaang mahmurlah dinawi negara Indonesia hudan terangan pettuduh hin Alquran cara berpemerintahan cara berekonomi cara berbudaya cara berhukum ente ulah jauh-jauh neangan pettuduh Alquranul Karrib gu namun ente sebagai obat muslimin kemudian ente neangan petoddo lain melalui Alquranulqarib godoh siang cek Allah Quran baca minta pettuduh Ya Allah ya Robbimahang sugih ke Gunung Kawi nah si awas ya naon hayang kew uh kakun baca ayaang naon sebagai hayang kagago tidak ah! Alquran ayat Naunuduhkan karena kegagahan namba ayah ayaang naon dari ayam pula kadekupokok nama diwirid kurang Halnan di wir 7 peting beres diwirid ke orang langsung teut tengah peting pula pakai lampu mual kadir ya Allah hudan hudan hudan hudan hudan hudan tancapkan tanamkan di jero dada orang-orang sebagai umat muslimin cinta Allah cinta kangjeng Rasulullah cinta Al-Quranul Karim buka Al-Quran sebagai petunjuk ayat baik wala karji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan lawankah Bapakwaku Yahudi ber pemerintahan politik-politik Yahudi berekonomi ekonomi Yahudi berbudaya-buday Yahudi atau u kita Udalun Quran buka selama aqu jeng Alquran silakan takur ialah mengdesmoga keyakinan luar biasa terhadap Allah Rasulullah Alqurandulkarib baca Alquran Ayahkabehdina Alquranul Karrib kurang memaca soal jinayat soal dakwah et lu diterapkan di Indonesia ja tepati berbedaje keayaan hukum-hukum beda sotengkeTA urusan nana urusan Ki tuh tentang hukum lu dijatuh ke nana wungkul Adapun praktek-praktek nah teori-tiori lajeng praktekna hampir sarah Alqurannya jelasinlah SSS kurang de cerita ayam puasa Alquran baca ulah puasa ngalewihanti Alquran ia mangke Cakal Hikmat ulah buka ya di magrib bukake jeti lupet ya lonca buka bukan cabe rawit siap-siapsari awan ah, Alquran buka nek make naon ayahdina Alquran nek naon sebagai pettuduh Alquran kurang imankah Allah iman Kakak Rasulullah dibaca kurang Alquranul Karim kurang dijadikan petunjuk itu Alquran hudal minum bakal dengan orangmaya nafsu diwaqu jadi orang menuturken TK ayaang nafsu orangturkan petunjuk meantap tinggal ditunggu baik siksa di Gusti Allah subhanahu Wata'ala Hai kurang le nyaritakan tentang pemabokan bahlamamah Kapan di kotak kuarimah di lembur Gemara Rabu memba nyaritakan tentang perzinahan di kotak kuari di lembur nyari tegen tentang copet garong di kota kualilimaam Balaya pemerintah Je rakyat berjamaah mali beda bahasa doangnya nama bahasa korupsi u mau bahasa enggak garong mali nyopet Allah Hadin sawwa Alfadun motor di patun dimana Wah Hai cek ahli mantekmah beda-beda lapat tapi maksud dama lapat makna-nama ettan korupsi mali garong mali malingmaling eh, co maling keren doang korup keren bupati korupsi bupati Garung gubernur korupsi gubernur garung tapi orangakarongan barang ngange gubernur orang ditahan lantaran korupsi biasa lain sebab bahasanya dibaguskan Woi gubernur orang warong nah, orang kadada rada asup hah garong Masya Allah nagarong satu nagarong urang, je emangnya nagarong atuh garong sarwa bae ai urang ai sia mah copet eh, cak gubernur sarwa aing garong saya copet <laughs> Masya Allah karim hudan sebagai petunjuk Qurannya di samping hujan cek Ya Allahrah matami minu ejeng sebagai kadedekannya ahrah maka kaum anuarriman ce Ya Allah deangan pituduhjeng petunjuklah s Alquranulkaim didinya Terahhmat liium minu be menuturkan sebagai petunjuk Alquran ke datang rahhmat tiigu si Allah deku ma datang rahmatna lantaran angan tem petunjuk Alquranul Karim nah kuariuran diimah merenung hmm, awa Hai si cicing di lingkungan pemerintahan nu ruang lingkup sepopo ornganan lain make Alquranul Karimnya nama make make ornganannya nama make aturan demokrasi liberalisasi kenan bangsasi ekonomi ekonomi kapitalisasi Hai denggen barangku ditinggali aturan kapital kapitalis kemudian liberalis kemudian demokratis dan lain sebagai na Johorenganan lain maka aturan Alqurankesiakumahaiawak namun ditimbang biar maksud na yang tha asha Arab supaya introspeksi diri hmm, awas yanya kamari aya yang jadi DPRtKpena 2 mili A Guariban gaji sayaik lemun tema tidakangkan periode 5 tahun ku gaji doang maumalkattu berarti mau tidak mau awas ya Te Kudu gagarom Hai garrong diluhur tejak berjamaah pangarongwak urusanskimatulah palingnya merenanan urusanan najjeng urusan hukum bisa meresiauntega hukum itu bisakah hukum ikan urusan di dunia tapi lain eta ngadenge ngaji si kamari sialamunmpa kuari-kuari ia asupnah aya di mana jawab ke seorangngan asana ayana di naraka si sanggup mentegakan neraka kebal untuk mursia Palolsia Carkan a kurangku kurang sor daripada dicerekan ku Kyai iman ke Kyaiina jadi mamala dicerekan kusat-usat jadi di telukingan nyarekanan suranya Inya dis juga Mari kan calon DPRkssa baraha bupati gitusa kau Mari calon bupatiju ke pulangkentan korupsimah tapi atau merenanan gaji Bupati coba sanunya oblah di gaji Bupati duit ngomong siayo tuh pan ngangkat sinya gajinya sebara duit dasar bodoh siap lemburu sejauhkah gaji Bupati kupati Aca itu nyawanya nama gaji bupati sabar itu lepeng sama sekali ente gitu. kok mau gaji gubernur kok mau gaji DPR kok mau gaji menteri gaji presiden bela presiden orang ke Jokowi sabar siapa gaji naya ya? tuh Asia eh, emang hidup di mana sih sebenarnya tuh nyaho kagaji sih ya tuh gaji tuh nyaho itu kagaji kos gitu masya Allah pengen kumaha tuh korupsi kumaha kurang manggis Boga yakin Aul yakin bahwa orang ke mana mu itu tungtung lama di dunia bodoh dikhirajankaruhan <laughs> Masya Allahim 6 ada ilmin udah war um menyaritakan soal bodoh karasa kurang bodoh ngitung ngitung kurang mah eraaban cebaha lama raaban hiji kali hiji dua kali hiji dua ti datang kalimat lah hiji kali lima lima dua kali lima sepuluh tilu kali lima belas empat kali lima dua puluh lima kali lima dua lima genep kali lima tilu puluh gentu cuma bisa sama asal nggak tangsa tujuh ya saya hiji kali tujuh tujuh dua kali tujuh empat belas tilu kali tujuh dua puluh hiji masih berbarikan nih ti empat kali tujuh Gisgulah <laughs> hitam, lah hitam Tujuh kali tujuh, puyang. Hmm, cak guru teh mondor. terjadi kalau ulama kembali giliran kalau punya dipakai kade bisa Anta guru bangsa murid anu untuk dipakai kakarunya 779 barangan karunya Mas ya ah, <laughs> coba ngiban dua atau bisa kamar balik kasi giliran coba si janyi Nah mencari tak pinteran inget Ka Gus Dur Gus Dur begitu dijadikan presiden langsungnya anak kunjungan ke Praancis terus ke India pinter jadi intung kurang bodoh Gu pinter begitu datang ke India langsung ngobrol di Perada mu India kagetti India langsung diberre gelar Do. ta Masya Allahmoga gelar Do Gus Dur di India Gu Du <laughs> begitunya je ngomong eh, asisten saya udah dokter <laughs> Gu presiden jangan sembarrang udah dokter nih keistimewa Gu sebab nyarita kun tentang tu dianyaB nyarita te tokoh nyarita kun tentang pilsapat budaya dan lain sebagainya kagettin tokoh India kaget sehingga dibereklar dokter nyanda Boga dokter di India begitu balik dia suka ngomongnya nyada dokter Munaji kakarak jadi hansip baik geus kiki oh, Tidak pernah ngomong bahwa saya gelar dokter hmm, padahal sahnya nama di kan, Masya Allah. Pulang. Eh, dek berangkat di Prancis kan langsung ke India. Perancis ke India. Eh, begitu dek datang ke India, kira-kira bangsa setengah jam dari kapal di luhur, Iya, awan bahaya gede awan bahaya gede gede luar biasa pilot tak pilot pilot ah pilot kepresidenan guysnya rewas ke Gusur langsung kita tidak bisa selamat dari bahaya ini yang sudah-sudah sulit dilempar ke mana saja sulit ke atas sulit ke bawah sulit Gus Dur pulang lagi atuh nggak mungkin Gus kita harus pulang lagi nggak mungkin ya harus kemana <laughs> tuh kita ini berarti kita mati di sini justru Gus bagaimana supaya selamat Gus Dur tetangga bagi KB Gus kalian Gus Dur Said Agil Gus kalian Gus mungkin kita sekarang mati ya kita berjamaah kita mati di dalam kapal situ mati saya nggak mungkin <laughs> cerita nyata kan Said Agil yang nama Batur kemudian di kenegaraan lima, kemudian jeng pilot pilot kepresidenan nyana geus bingung begitu dikeker deui udah makin dekat Gus ini ke atas salah ke bawah salah ini Pak harus ditabrak hancur kapal langsung Gus Dur tungkul ngadoa langsung set tabrak aja Gus raga tabrak saja Insya Allah selamat ke Gus Du Masya Allah begitu 10 menit di 5 menit de tiba-tiba muka eta awan gelap muka awan gelap jero nabi jero awan et aya Kyaik peungan pilot aya Kyai pakai jubah maju-ma coba percaya takan coba ke pilot ke presiden dan Gu Nah langsung diabrakkan dulu masalah kanset kuon beresak nut turun langsung tadi menangangga do nanya situ balik ke Indonesia etak pilot tapi pilot langsung datang ke Gus Dur ciri katur Nuhun dan lain sebagainya <laughs> Gu Du jangan sama saya sama Allah Hai itu dari Allah saya cum memohon kepada Allah supaya selamat catk Umar Wahid dokter nyana ayaah Gus Dur eh, Abdurrahman Wahid aya Adina ngaran Umar Wahid jadi dokter TT Umar Wahid Gus Du Kenapa waktu itu berdoa selamat begini cek Gustur teh makanya saya berdoa selamat permasalahan Indonesia belum selesai kalau pulang lagi ke Perancis itu berarti relay waktu acak-acakan kan ini kan di schedule negara mah untuk hari ini di sini untuk hari ini di sini untuk jadi kalau lambat satu hari nanti acak-acakan nah makanya saya berdoa antara mati dan selamat kalau mati ya mati selesai kalau mau diselamatkan selamatkanlah Allah ternyata memberi keselamatan coba ya tabatur mengadu kos gitu kurang yang mantap non ya Allah ya Robi selamatkan abdi sebab nukolot marah baik Imai supaya leles lah nokolot ya abdi makhluk gusti nokolot makhluk gusti tak mandek di payahan mangga deh wae pun kuno kolot bolon nggak doa teh kos gitu ya Gus Masya Allah na Kapan Gus Dur lain bydinazohir tapi Dina urusan hakekat sepertiak Ohhararajasa orang menyaritakan tentang keistimewaan-keistimewaan Gus Dur kuarilama rindu Ka Gus Dur ketika kuari keayayaan di negara Batur undang ayat batnya rencana-rencana dan selanjutnya aset mana nu ke jualannya dia rakyat <laughs> tuh mana coba kurangmunt tayangap penjelasannya an an kan negara-urang lain negaranya kurangkan bagian negara ibu seperti ini ya Allah ya nah ialah Quran cek Gus Du hudafi warah metal yuknu pernah dibacakan ke Umar Wahid ketika ditanya waktu itu kenapa berrduanya hudan warah metal ayaah petunjuk J ayakannya artikti ah, gustya Allah untuk kaum nu beriman asal orang nabi sampai nggak dekatkendiri kaguzi Allah Masya Allah ji makan barang datang coba yang dekin penjelasan Alquran ku jelas kunyata sebagai petunjuk Abdi tibalah dimodalan kukolot kesabarah 10 juta meramrup pay Gusti juhu Abdi kuli duit tennyang sangeh datang ke kuari can Boga Imah Gusti coba tuhdi tuduh ke ja Alquran teh hudan jero mataun Abdiku Gusti cobadi bere petunjuk ayam ke di Ilham Kdeksbeki judi bol modal di kemana gen Gusia dipakaikan nelayan malulu at si hudan hudan atau siapa tolong isi na <laughs> Masya Allah orang mulai menguran dagang coba introspeksi dagang orang bendera apate Jaya di Alquran aturan-daturan dagang kumaha syarat nah cobauran gade menggadade kumaha Jaaya cara-cara nah hudan itu Alquran teh sebagai petunjuk coba muntani nu beneneraniina Jaya Di aturan Alquran cara ngabibitaana cara gitu nonnyayan nana dan lain sebagai nangke nga zakat Nah gitu kene lamun orang ngawaru gitu kene orang bisnis gitu kene dan lain sebagai na Jaaya horeng aturan sebab Alquran teh nahua ilmin hudan warrahmetmi ya Allah Hai dibekin kali Mekah soal keistimewaan Alquran rincian rincian Alquran penjelasan Alquran tentang kabar-khabar baik mu hari tak maupun anuge sekaliwati anunya homa jelas tunya homanehan nu paula di zaman nabi-nabi Nusa memehkanjeng nabi gitu kene urusan Nanu gaib tentang Waduh perjanjian Gu si Allah tentang waid ancaman Guya Allah dibedken kukanjing nabi ke ahli-ahli Mekah ka kopar Mekkah kuma atas sikap ahli Mekkah hal hu ililatawiku dengan dagawan ahli-ahli megate kecuali tak wilana yakni penjelasan Alquran akibat tei kandungan Alquran kita Jackjana Muhammad ngomong baik Alquran tes sebagai mukjizat anu dirinci ke Pangeran Nana di Jerona ayaah berita-berita tentang perpolitikan perekonomen perbudayaan dan lain sebagainya Alqurantes cenadek ngatur kemudian kabelah dituna ayah janjijeng ancaman menuturkan Alquran dijanjikin kugus si Allah bakal kasorga namun teluturken bakal kanakahe Aing patipati nggak dagoan karena etak kecuali ayanya hoing ketahuian aku make coba kuwal coba dikhiratnya atau ayahnya di daerah kuari coba tu laksanaakan iman kenyauh di akhirat ya mantap Ali surun net tepating ada gua aliali Mekah kupar kupar Mekaila tauwilah kecuali akibattesikan dugaan Alquran nubakal jelas data tentang Wah dijeng waidke jaga di akhirat nu mantatnyalamat te iman ke Allah teiman kakangjeng nabi teiman ke Alquranul Karimanasrani lain temca karena kitab suci Alquranul Karim dibaca punya anak lantaran Dinak kitab Injil geges ayah peneranganpenderangan tentang turuna Kangjeng Nabi urang Kajeng Nabi Muhammad tentang kitab Alquranul Karim tapi manehannah ia asupkan ayat hal yangzuunaillatalah tepat dagua yang kecuali aya yang nyawa akibat ke si kandungan Alquran Bu Ila coba kayak kuma atau Alquran kuba si Alquranba Injil baik si Alquran Taurat si Alquranbur baik agama si Islam Nasrani agama si Islamhu coba yangnya mungkin di at pan gitu lain imanrani di Libya perang melalui fisik belalah perang melalui ideologi perang melalui politik perang melalui ekonomi kurang kuari ke di perangan kuya Udijing Nasrani melalui politik kurang gesenng melalui perekonomian kurangseng dengan cara-cara ekonomi nasrani dias datang kau lembur-lembur kurang intomat itu alfamat dan berbagai si mat mat mat mat mat iya aku kapan merasuk kehadap Yahudi perekonomian orang maya di bawahnya nyana ngambil keuntungan di negara orang melalui birokrasi melalui jual beli aset melalui pasar-pasar model toko-toko dan lain sebagainya dibuat kabeh gu hasil bumi dan lain sebagai enak dibawa kurang manya sampah-sampah naung per perekonomian perpolitikkat nyana menang perbudayaan masihtari kulr di nebudayat kurang buddayakan Islam pakaian ele nya kadang orang menang dari meintah warma artis Alhamdulillah make pakai na baju kokoh sopan makejil bab itu Se Salina susu ambalayaking kemana-mana arti ke mana-mana gejil mana kemana pipin na kemana mis bisa burung gitu awakna di mana susu nah di mana ah budaya-budaya mu itu tarikur terusmentap dihanja kalgen menu dihanjakalken orang mempertahankan budaya Islam melalui uraian Alquranul Karim anu dimaken kepada ulama guys jelas Yes salat tata carana ada padaban dirusakna ke orang-orang anu deket kayak Udi mudrat tidak usah pakai baju gamis itu mah budaya Arab cekenak kita mah biasa aja di Indonesia mah pakai baju uh, batik pakai baju dan lain sebagainya kos gitu namun beda aja Yahudi tarik ulur nyadar tenuk kos sekarang itu teh ayo mutlak menang mah sebab lo pakai nih berkeliaran di Tangerangnya Ki Haji pakai sorban pakai kopiah pakai jubah waduh bisa tukang ngeunana mau monon di mana ya pajar juri gitu sebenarnya mah tapi aya kuat ianjur ka dulu masih kuat dibandungi masih ke kuat rakyat mau santri gitu orang lembur masih karenaat eh Ustadna make kaos itu make kope ya anaknyaya Ka ucapan sementaranya namatur Yahudiya tak gitu masih nya membabi buta nyalah nyala ke u padahal ayat di dirinyanak sebabnya Na atas sabbu Jingfir masihtari perpolitikan kurang perekonomian orang perbudayaan hampir ele terus ke peladirna kurang pendidikan-pendidikan guys hampir ele diserang terus ku Yahudi terus nah ikan perang ngaana terus pasaran teh lain di pasar terbuka Pak di internet Woi pasaran-pasaran di internet ya guys jualan samping jualan baju jualan j di internet guys penjualan kita keramik jualan terasa dan lain sebagainya <laughs> jualan-jualan di internet jualantan tinggal nomor teleponnya berapa berapa sih harganya Woi oh langsung tek tek tek tek oh iya siap hmm. tahun baruan di mana oh iya kita di di Bali saja oke lah eh, ketemu nanti di Bali oh biar jadi gitulah kamar kita kejadian udah nggak usah ke Bali kita situ aja Cipanas ya udah Cipanas ya saya booking empat dah jangan satu waduh banget <laughs> iya gue sekarang itu iya kakak dalam rincan di luar negeri anu liburan di Singapura anu liburan di Thailandu diliburan di Bangkok an liburan anak teruska Timmor Tengah dan lain ke Eropa ke Amerikamair cacak liburan diuran guys seperti ko sekarang itukir perang terus terusnya earkan eh, bendera Yahudi miarkan bendera Nasrani melalui dakwah-dakwah Nasrani terus nyanak dakwah terus-terusan kurangnya dakwah terus-terusan ah, terus aduh kekuatan aduh kekuatan tentang dakwah Nasrani dakwah Islam ke dakwah kurang mayoritas Islam tetapi suara Kristen kok begi unggul amat nyana minoritas di urang tapi seakan-akan okos mayoritas kurang mayoritas tapi seakan okos minoritas aneh Ula aneh sebab negara urangna ente ngiblat ke Al-Quranul Karim tehudan warahmatan liqaumi yu'minun teu make Al-Qur'an. Terus tapi terus baik terus. Wallahu alam bakal datang ke mana ke wallahu alam. Sahanu kuat terus baik. Oh, guys berbagai isu diisukan lah. Mujahid isabilillah isu lah. Tentang ISIS isukan tentang teroris. kurang mah ieu macam-macam. Temenang dakwah teh asal dakwah keterlaluan teroris. Dakwah keterlaluan ISIS coba keayaankal keluartinaf aturan-aturan Allah kurang hirup di akhir zaman sepertikir tetap kurangmak aturan anak hudang waroh matatal lekommi Hai penunggun mana anakak kecuali karena tawilan Alquran ayaangnyaho oke para raih kiamat dangesa kiamat ke diganti bumi tehrang dibahas di udang kenti kubur ngaranana bahas idnya bakal digiring keas ka karnya ho aslina Alquranul Karim iaay ya ti tahuing kobat begitu dibars genjaga di masa teh kemudian kade timbangan tidnya Kakaranyahon takwilan tawilan Alquran kenyata nubalah diceritakanku Nabi Muhammad ku kanjeng Nabi Muhammad diceritakanku penerusnya paraaha diceritakanku para tabiin kuat bata bin terus diceritakan kuara satu lambia ulama nyaritakan tentang isi kandungan Alquranulkarib kadege bahwafir Mekkah belahla seluruh kafir-kafir sammpel Hai anu di Amerika kafir ngadenng dulu Inggris kafir ngange Jerman Jepang joongkong nyadengkabek termasuk diurat di Indonesia kafir-kafir tehnya karena penjelasan penjelasan Alquranulkaibnya nag coba buktikan nanti ya her gitu Pake ka kitalu barang datang dinapoyan kawilan Alquran ya nepae kiamat di mana Pak kiamat teh kapan eke dijelaskan dugur Alquran namun baik manehkurrejen eh, aturan aku turan anak Nu bener perintah dilakssanakan Nu sala dijawa Waduh yang di Allah surga nya nabra iman kalau Rasullah ngalaksanakan aturan-aturan Alquran silaka kena ancaman Allah nalaka Haifirfir Mekah karena taulan Alquran akibat anu eh, aya eh, Alquran kiamat gua ngomong ya smong jelemah jelemah an ringalkan ke Alquranul Karimme kiamat pala nyala carritaan tentang Allah teh Pangeraante Allah jika Alquran diceritakan bahwa Nabi akhir zaman teh Muhammad diceritakan bahwa hukum-hukum teulah keluar tidak Alquranul Karim de Alquran urusan wajib urusan haram urusan sunnah urusan makrusan mba urusan sohe urusan batal ke saya tidak Alquranqarib nyana nggak baikin karena Alquranulkarib bahwa waktu di duniawah nyata di are penyana ayaah nerakakumah ngomong koulbinabilpo nyata datang Baela tehulul rasulrasul Pangeran orangrang di zaman Kanjeng Nabi Musa nyaritaken tentang Rasul Nuh diutus Kakakumna di zaman Kanjeng Nabi Isa nyaritakan Rasul diutus Kakak Omna Kanjeng Nabi Isa teh lain Pangeran Nukari di Tritunggal Tritunggalkan Kanjeng Nabi Iana bakal dipanggil emang mana aku pangeran Gusti para alun Abdi mappan Rasul Gusti Nukari disebut kenaaga Tritunggal dan Ah, tilu tapi tunggal Tegarti orang mau menyaya tilu hiji kadang-kadang Kanjing Nabi Isa bersifat manusia terjadi manusia manusia kadang-kadang Kanjing Nabi bisa jadi Pangeran ke bersifat pangeran Pangeran nyaritakan tentang kemanusiaan Isa bukti nyaritakan tentang ketuhanan Aissa maksudnah jadi orangmu nyaritakan tentang Tuhan Isa tentang manusia Isa itulah Kristenmah jadi dianggap bahwa nyana adalah penolongcerita manusia manusia na Isacerita penolong nu bakal nuulan teh Isa Pangeran lu mantaknya Natialbogaan kasih sayang Ilat orang Kristen dibuktikan ke di akhirat koul robnya teges datang para utusan Pangeran orang kalawan mau bener ketika Isa diturunkan ke dunia mawahapjak lagi ke ulama lain Pangeran tapi seorang rasul Kajeng nabi diturunkan komo Kanjing Nabi maku lamamawa teh mensa kadar tablet mawak kar salahhat Quran buktinanyaritakan tentang politik ayah di Quran ekonomi ayah di Alquran budaya ayah di Alquran diah gelar rupatnyakan ke Alquranul Karim gilah hahaha na kafirkafir nubar di zamankan gorengat hm, Quran ka ke orangkuari itu bendera Muhammad katu bendera si jahal Abu ka keluarari bendera para sahabat para mujahid mujahid disabillah bendera Aulia Aulia Allah ka bendera- bendera ulama-ulama kado bendera- bendera anu bakal diberakatkan kapilah-kapilah tersebutkah surga Allah nyale pemandangan ku matanya na seorangangan ia bendera Abu Jahal y bendera Firaon bendera Namrud termasuk tokoh-tokoh nukunya dan dituturkancu cerbanya aduh kafir teh siap kerja jadi anak buah aing siap malam digawe di pabrik aing mun ku aing teh digaji masih sia lah mal hirup sia eh ceng tadi sia sia karyawan aing hey sekarang sudah lain-lainnya lagi ya, ya. <laughs> bos kesi gitu-gitu bos dulu saya butuh uang untuk ibadah kepada Allah Yeay, duh, kenapa lo dulu nggak ngajak gua? kan udah bos udah saya ajak bos yang bener mah kita bah Al-Quran agama Islam kan bos sendiri yang marah malah ngajakin saya ke agama Kristen ye gimana sih bos iya ya lu sih nggak beneran ngajak juga eh, kurang bagaimana udah bos ono apa no itu mana api iya itu buat bos <laughs> aduh geri jasa ya, nggak ada gitu ya Allah kapan gejeng pejabat leluhurnya nih Pak Jenderal ya lu atau kenapa dulu nggak ngasih tahu gua coba kalau dulu ngeresain gua mah jangan marah-marah melulu jangan terlalu kejem coba unjukin gua ujung-ujungnya kan gua nggak pernah sholat kredit jalan terus kenapa lu nggak pernah oh, tuh bos kalau kalau bapak saya kasih tahu aja bapak mah langsung pistolnya nongtot apa itu nongtot atau <laughs> bagaimana saya mau nasehatinnya bos balik nasehatinnya nggak pernah mau mendengar si bapak mah ada ngedengar sama Ki Golkar lagi ya tuh gak beres mana Ki Golkar Ono di depan pemimpin dia mimpin kemana ya sama-sama ke sono udah itu aja ikutin ya Pak ya kamu mah ini kemana ya, saya mah ya namanya juga prajurit dulu Sholat saya terus puasa terus saya mau biarin lah gaji juga kadang-kadang ya seada-adanya aja saya mah alhamdulillah ngikutin keke yang bener waktu dulunya lu kenapa nggak ngasih tahu gua kan udah saya kasih tahu bapak kan marah sendiri pistol aja nogel apa itu nogel aduh jadi gara Robert we kosi unyil jadi secuplis kieu Kocok kocok kocok kocok kocok kocok kocok kocok kocek kocek kocek kocek kocek kocek Jenderal tinggal jenderal bupati ngomong lu rakyat gua ya iya iya bapak ya iya lu kemana saya mau ini bendera kiai saya di sini bapak punya bendera ada kiai mana oh no kiai kemana tahu itu ya rombongan ya rombongan sini dia mah <laughs> aduh lu kenapa dulu nggak nasehatin bapak cek pak bupati ya tuh tolong nasehatin kalau bapak salah jangan korupsi gitu jalan benar benerin jangan muncul sendiri yang ini muncul yang ini apa itu kan nggak beres tuh kenapa nggak dinasehatin kan saya udah nasehatin bapak yang nggak ngedenger dulu kan bapak nggak punya telinga telinga bapak kan nggak ditaruh di sini ditaruhnya di pantat kan dulu makanya sekarang rasain lupa mungkin orang bisa gitu ke bupati kuari mah ditangkap orang ini makan cerita di itu ya mungkin cerita di itu nangkap kumah ya mah dongeng di itu ya <laughs> mah Bupati marah marah nyana anak rakyat lantaran rakyat nama lo banu ke sorga wah kurang urusan jalan banyak nyungsep nyana atau kenapa nggak dinasihat itu kurang bagaimana pak pohon pisang ditanam di situ itu kan sebagai nasihat pak pohon pisang kan di situ bapak kan tahu wah saya nggak tahu kan di shooting sama pos kota masa bapak nggak baca di situ kan ada pos kota tretok besoknya kan ada muncul di situ jalan jurusan pasar kemis ditanemin lele masa bapak kagak tahu kan punya lurah atau lurahnya aja panggil lurahnya juga sama-sama ke neraka sama bapak ayo siarah ul kacangkapati Arah modal <laughs> tuh begitu Pak ya dulu mah dulu aja inimah sekarang kan urusannya Pak Bapak melihat orang apa Iya ngeli jahana meno Iya itu buat bapak papa kalau dulu di dunia gua pukul lo Iya ini kan di akhirat Pak <laughs> nggak boleh paling pukul-pukul Pak ini mah urusannya malaikat langsung Pak nggak boleh Pak ya udah selamat tinggal Bapak nyerita hati bupati di gitu-gitu aduh encan gubernur do encan eh, kepala bagian teh naon kabag kemudian naon deh karena saluran kabag ya naon deh lain kabag naon di pemerintahan saya mah di pabrik saya wade Raulul rob rasul Raul Pangeran datang Bilhaqinis datang para wali mawahakis datang para ulama mawahak yanyaritakan tentang kredit teh haam sebab dua akadnyaritakan tentang bunga bang haam ribawinyaritakan tentang perpolitikkan mulai aturan Alquran Teaga- aturan kalau Alqurannyanyaritakan aturan-aturan anak politik ku Kyai diceritakan ekonomi diceritakan budaya datangkah kami se sebenarnya nama Bilhaqi kebenareran kebenareran kebenareran dengan kami naba nga dengeped Kyai sekolah kok kami dikin lantaran sapira Kyai Ka kurung Bato untuk boga pengalaman kamimahang ngang Kyai Anuto kamiro nuuka Yoordan katur Kiangga Kyai sekarang itu anu Haju dikendali ke jeng kamiku kami kami hidng-hideng kami koneng-koneng ngerti nyanan nonturga kami kami hanjakan ya segar di dunia tenuturtur Kyai salapi nah did dia Ka kumahnyana percaya dah didengekan Antapkan Antapkan gerapa si minum bacakan kurang itu di hari pun Allah tak kita busni udang udan udang nyana tentu hudang masatika sorga jamahdan <laughs> maksud nama supaya siapa lawanme nah aja Ben Narce kapir-kafir tejek musyrik-musyrik anu totalteluturken karena Alquran Tenauhi kagu si Allah percaya kagang Nabi Muhammad Temakai karena Alquranulkartu iman maksud atauwan iman kalau iman kagangjeng Rasulullahngan Temakai karena aturan Alqurannya naga ngomong seru baik bangsa Jawara bangsa pejabat pejabat anu Tebakai Alquranul Karim bangsa tokoh-tokoh nutemakai Alquranul Karim ngomongnya nah bakaljal kojaat Rusul binabil apa nyata rasul-rusul Pangeran urang teh datang kaurangkabhan mawa bener di zaman Kanj nabi kupar Eram ngomong na kojaat Rasul rob Nabil apa di zaman tabiin saruek kupar-kupar ngomong ko jaat Rusulul robbil Ha di zaman orang kuariige jahe gonganan ko jaatsulul robbil Haqita bangsa kupar-kupar zaman ayeak bangsa Jeleman lu temakai Alquran iman ke Quran tapi temakai karena Alquran di haram-haramnya terus be di tabraku nyana nyana di akhirat bakal ngomong jahe ornganan di aram-maram tebuknyata gitukeneh bangsa pejabat-pejabat anu terlenak di nebo bolloot kudosangan 2 gitukeneh bangsa Jawara- Jawara Anubo bolot kudosangan 2 kehaang nomorkah ijinanya ke nyapaatan nomor kadumunnu bisa nyapaatan maka Mima balikin diBK dunia kita bertanya-tanyanya nagakabhan amin sufa kami anuululungan coba teangan jelemah-jelemahmu bisa nulungan file aneangkenulungan kami coba- coba coba coba teangan coba juuselamat nubalah dikasih kasih Isa Alaihissalam Tritunggal Temaluk juuselamat kuzer di Yahudi anubah di nabi-nabi dianggap juruselamat bangsa Brahmana Nu dianggap kemanehanandewakette dipanggil kemanehanan 6 merenanan Anu bakal lulan kami ia tehjuruselamat coba tuh kasih kami selamatatkan Telu seluruhan kumannaari dianggap juru selamat Tiane di dewa-dewa luka ayamnya nama patung-patung arca-arca Tenuukuari disuhun suhun disembah-sembah tehnya patatan kanya ke waknu dewa-dewa nukumanehna di dewa-dewa teh yang hadir supaya nyapaatan kanyana atautawa bangsa juuse selamatjuruse selamat perdukunan perduukuan teks yika ayaangnya namaubah barengandingnyanyapaatan pahala namin ya fanikumal attawamun nyalamatkennya patan nu gitu nulungan kami ma balik kende beka du ya dunia aya mungkin kami bakal ngamal karena salianku kami diamalkan ya delah kami kafir kamihikan Allahtingkan persidikan-persirikan beluturkan Alquranul Karim bisa banguran ku Alquran mencakur Arabram kami mua mencakurn wajib kami mencakur kami mua tapi balik ke mereka dunia kamiturkan dunia aturan Alquranul Karim harapan tinggal harapan Eh, kudu balik be Masya Allahku mata Allah ngajawab Allah kafir musriiki tidak ada Hai nuulan mualayan lantaran lewah nubes bisa nulungunganwaji dibalikkan deka dunia mau mungkin lantaranannya malaahm konte lain balik deka tukang tapi melaju ke Har tinggal cek Gusya Allah karenaial kodokhosiruangfussahum nyata rugi diri manehananak lantaran bakal jadi narusak ya subken karena gajahhanaam karenakurimahtah ancaman-ancaman lain kita walanlumkan Nuku manehan anak dibuat-buat Pangeram bola legit yang jeing Nabi Ianando dianggap juuselamat meninggal kenyana kita gitu kenek patung-patungis gitu kene patung Isa gitu kene patung Maryam dan lain sebagai gitu ke bra mana non gitu ngaran itu gajah ada dan lain sebagai berbagai patung-patung dewa Wow letina pandangannya Nuka airnyanakma muncul sebagai jiwa penolong yang maahkan jeang tangan kan kaum Nasrani Kristiani Katolik Protesan majuritakan aku adalah Isa aku adalah manusia aku adalah sebagai utusan Tuhan Tuhan yang asli adalah Allah semalah ayo yang ma jama kasih matung nggak tinggal Katolik Kristen Protestan Yahudi Yahudi sebagai agama-agama kafir nukwaarinya ada dituduhkan kurang nyangka kau Bagaimana keyakinan cumanan ya kami gesar rua boga kita kami kita budajak budak kami boga kita bisnu dan lain sebagainya kami Boga kitab Taurat kan Boga kitab Injil lain Alquran baik Boga kitab suci lain muslime kami baroga kuma gitunya ngomong jagang ke di hari jagang ke dikh herak kurang maari Alhamdulillahobbil alamilusup Hidayah kugus ya Allah diasukan ke dada orang numan tak sing HD ulah lepas jadi lo perbaharu iman mana kugucapkan Laai lonu mantar be aya anunchan Talq dzikir lantaran loba yang menurutkin dzikir nunggus atung nudek Insyaallah juma harib orang Talq dzikir De jangan non nih janganu mana bililah lo datang kekhiratmahke orang nasa lah kodokhofus rugi merugikan diri sendiri eh hmm, cakafiring hanjakal iman ke Allah ke Muhammad jeng ke kitab Alqurankali mu itu kayak ini k jeman temakai Alquran hmm, Anja kal lain iman me iman ga Allah iman kagang yang Rasulullah iman ke Alquranulkarib tapi itu make karena aturan Alquranulkarib qoh qiruanfussahum dirinya bakal nawab anh makanu Tar na Uzubillah minta mudah-mudahan orangkabehhan ditetapkan iman Islam diberre mantap kayakakinan urang yakinkah Allah karosul jengka kitab Alquranul Karim sehingga orang ayah Dinarho Allah subhanahu Wa ta'ala di bawah naungan bendera Kaging nabi urang Kaging Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam zakaliday bezidzikir Insya Allah Jumaah Harrif والله هولم